するしないそれでは今回の匠ご覧ください第4曲オーラス6本場開始です皆さん手配を開けてください いろいろありまして、なんと6本馬になりました。本当だね、 <laughs> なかなか珍しいけど。サーラス、ギリギリのトップ目、うん、ドラマロンワン。はい。あ、ペイが今回ドイツ。しかいいですね。さっきに比べてまた形いいんで。形いいですし、動きやすいですね、そうそうそう。あの、トントンがあるのがやっぱいいよね、安牌。はい。うん。確かに。リーチ受けたら、とりあえずトントンってしやすいし、うん。さっきのペイ泣くぐらいなんで、今回ももちろん泣いていきます。はい。はい。 あどうだ炭酸層の受けができました、うん、もうスピード優先です。はい。はい。両面作りたい。で、チュンは対面に流れたら嫌なんで先に切ると。切りました。はい。この手は、もし、他の、あの、酸素だったり、ウーパースを吐いた時に、うん、ペイと トンのシャンポンリーチって打つんですかああ、リーチはね、打たない。リーチ打たない。ですね。リーチを打ってしまうと、一旦2着目になってしまう。はい。そうそうそう。天敗天敗親脳天がね、もう2着フィニッシュもあるし。やはりリーチ棒を出すような局面ではないと、うん、いうことですね。これがトントンシャーシャーとか両方高瀬だったらリーチはあると思います。うん、ロンできないんでね、黙ってて。 草って仕掛けますか三層はね、泣いていいです。泣いた方がいいですね。ウーパッソはね、ちょっとね、そこいただきます。ウーパッソからはね、ちょっとめくり合い弱くなるんで、微妙ですかトイメン、例えばトイメンとのめくり合いとかは勝負するんですよ。でもね、両面からは泣かなくていいと思います。なるほど。はい。 少し悩んで数ワンとしたのは、はい、まあ、やっぱりもうターツが十分足りてるんで、はい、えー、数ワンの方が危険だなと。全員に対して、今リーチ受けた時を想定します。ドラローワンですね。はい。特に対面からのリーチには降りることは結構少ないので、数ワンの方がもう打ちづらいなと。いう差があったわけですね。はい。あ、上茶は三層統一落としでした。うん、これで両面が選べますね。どっちがいいですかうん、枚数だとウーパソの方がいいんですけど、うん 上茶からの地位のしやすさだと両品ですよね。うんなので、あと自分の手も、ちょっとこれね、ここでさらに3品数品両面落として、ペーポンだとなんかね、ちょっと、換算層スター、チスタートなことまで、本一とかもちょっと意識しちゃう人がいる、出て、出ちゃうかもしれないんで、はい。想像残さないようにします。はい。以上のことを総合的に判断して、6から。はい。 あの、リャンウーピンを採用します。うんうん、さあ、イニシャンテンです。どれくらいまたペイがね、ペイ次第ですもんね。リャンウーピンは泣きます、ね、泣きます。うん、でも結構早期決着してくれないとね、早いリーチはね、受けるとね、ベタ折りになっちゃうかもしれないんで。ロワン、ドラです。はい。これ今切るか、釣り切るかですよね。どっちがいいでしょうか まあ、後になればなるほど、ポンされやすくもなっちゃうけど、泣かれやすくなっちゃうけど、うん、やっぱりリーチに切り遅れる方が嫌ですね。先じっとじましょう。つもぎり。はい。ポンだったり、チーは入りませんでした。うん。あの、トイメンがリ、トイメンには押し返すけど、トイメンに高い手を打って三茶落ちっていうのもあるんで、うんうん、ドラ引っ張るのはそういう意味でもダメですね。 もうね、ここまでしたらトイメントめくり合って負けるのも、もうしょうがないと思ってます。はい。せめて、その傷を浅くするためにね、3班52までなら、あの、52でも、7000宝珠なんで、まあ、ダメだな。ね、3着まで落ちるか。ななるほどね。まあ、とにかく、トイメントめくり合うとしても安く済ませたいと。はい。はい。 発は、あ、うん、出てない。まあ、ションパイなんで、あん全然安牌とは言えないですけど、イーマンよりはマシと。うんうんうん、さあ、まだペイを顔を出さないですね。やっぱりね、上茶のラス目がね、結構本一に寄せてそうなんですよ。あ、リーチが入った。うん、まあ勝負ですね。これ、この相手はもう、はい。がむしゃらに戦うで合ってます 基本はそうですね。ただ、順目次第では、ちょっと天イの粘り込みで、はい。天テン天イで終わるも、狙い、狙いたいですけど、はい。シャアは現物です。一応ね、ウーピンが現物になったんで、はい、ペイ、ペイ交通にできれば上がれそうですよね。ウーピンポロリがありそうな。 あのな、シャーチャーがやっぱり本一に行ってそうだからね、ただ、ペイがいつ出るか。持ってそうですよね。持ってそうなんだよね。今、何も出てきましたしね。国士も見てたのかなうーん。急走。まあ、初の方がリーチ者には安全なんで初切ります。はい。おそらく上茶が集めてるんでしょうと。まあ、端っこの9ぐらいは全然打って、打っていきます。はい。 あと、ぜ、親がね、はい、絶対来ると思う。あ、急走打てるようになりましたね。はい。あ、リャングピンが減ってきたか。神茶から出てこない。だ持ってないんでしょうね。ねリャングピン持ってなさそうです。うん、ああ、これは結構嫌な牌引きましたね。あのー、ドラをまたぐ牌なんで、はい、対面に補充した場合にね、3班、4班、 も対面はね、きっと役割高いはダマ点になったはずなんで。役なしってことですね。まあ G1 で打つと26か。リーチとライチか。あまああと裏次第、まあね、でも結局それで裏が乗ってもダメだね。やっぱりチーマンはちょっと嫌な囲引きました。あの、はい、順目が結構立ったんで、だんだんね、折りが、あと回し打ち、流局時転敗狙いっていうのがね、出てきてるんですよ。それが一巡ごとに、流局転敗狙い した方がいいっていう度合いが高まっていってるんですよ。一度確認なんですけれども、はい、この点差で天面の、がリーチを打ってきたということは、うん、役がなくて、はい、そうですね。それがもう、まあ、間違いないでしょうね。絶対ですよね。はい。それ町の形が悪いかもしれない、うん、かもしれないです、それは。役なしのいい町かもしれない。うん。それはわかんないです。町がいいか悪いかはわかんないですけど、まあ、役はないでしょうね。はい、うん、ってなった時に、 ドラが1個あるかないかの、あと裏次第での打てるか打てないかの基準で今、そうそうそう。そうそうそうそう。まあもちろん、あの、上がり率っていうのは本当に低いんで、麻雀での上がりで、たとえ両面待ちだとしてもね、はい、2種類しかない両面待ちは、34種類の中から2種類を引き当てるっていう、積もるっていう確率は本当に低いんで、順目が遅れれば遅れるほど、流局に持ち込むっていうのがありなんですよ。 結局に持ち込むときに、一人転廃の場合は終わってしまって、なおかつまくられてしまう。そうそうそう。親が脳天が本当に困るんだよね、そういう時。親脳天に備えて、転廃もね、なるべく見ながら、 っていう中のこの瀬戸際、この順名、これはどうしましょうあのパーピンもね、危険杯なんですよ、はい、あのそば店の一つですよね、ウーピンギリリーチのカンパーピン、普通に、ね、普通にあります。はい、はい、県民も2枚しか見えていません。ただまあ、まだまだ無筋が多いので、パーピンチーマンと切っていくか。 でもチー、あんたパーピンで打つとね、いやでもドラ1内臓はあるよな。リーチ、オモウラの3着は、本当に悲惨。あります、ね、まあ本当に瀬戸際です。今、トントンと回っていくか。でもギリギリテンパを取れるような手組みをしていかなきゃならない。うん。 あと考えるのは、無筋の本数がね、今残り何本あるかですよね。多分言う人結構いますよね。ねあ、言ってる。ね、18分の1理論ね。無筋が残っ、まだそこそこ無筋残ってるんで、一筋無筋を吸っても、報酬率は低いと。さあ、キムさん、決断のいっちゃいましょう。とりあえずパーピンぐらいはいきます。はい、はい まだペーポン g 1勝負はいきます。けど、次何か自分にとってのネガティブ情報入ると、一旦トントンになりそう。例えば今ね、リャンウーピンがね、4枚切れになってきてて。はい。薄くなりましたね。でもね。でもまだ残っていそう、山にも。そうね。うん、これで、ちょっとね、 無筋2つ勝負になってきて、まだ進まない。ちょっとね、トントン切りがかなり出てきました。はい。はい。ワ1周りも吸収できる、天敗ねが粘り込みのトントンが出てきましたね。うん、この辺で、ちょっとトントンいきます。やっぱウーピン、うん、トントンいきます。はい。トン打った後に、もうペイは仕掛けてですよね。はい、ペイは、そうですね、仕掛けますね。はい やっぱりね、上茶が、温越向かってた上茶がペー、溜め込んでんのかなと、うん、期待も薄くなってきてます。はい、こういうローマンを吸収できて、素晴らしいですね。はい。両面転敗復活が見えてきましたね。はい、出てきますね。はい。いやー、で、あとはもう、K 点もね、はい、 OK です。ありますね。はい。もし、あの、パワー出たら泣きますよね。あ、泣きます。その場合は、役割、はい、シャンポンです。リャンウピンチーはしますリャンウピンチーもします。うん、はい。脳天がもう本当に。もう許されない。はい。残り積も回数も減ってきた。天敗取れるか。あとはね、親がどうかですよね。ああ、ここで来たローピン、ロンの声。 内臓でした。6。うん。うん、これは乗らなかった。はい。という結果で、キムさん。うん。まくられてしまいました。まくられてしまいました。はい。はい。さあ、打ち終えました。キムさん、お疲れ様でお疲れ様でした。ありがとうございました。結果は2着と。そうですね。せっかくトップ目に立ったんで。いやー トップで終わりたかったんですけど。いやでも大体この、うん、あの途中まで見た方は、うん、キムさんラスだなと思ってたと思いますよ。 <laughs> 私も思ってました。 <laughs> はい。だからここまでよく盛り返してきたなという中で、そうだね。オーラスはじりじりする展開でしたね。カンリャンマンでもね終わらせたかったし、ペーカリャンウピンがねなければね。 良かったんですけどあと匠幻のダブロンっていうのもありましたしね <laughs> いろいろありました嫌なやつ思い出しちゃった <laughs> でもこう喋ってみていかがでした、はい、かなり思考は伝えられました、うん、そうですねあのー、90%ぐらいは話せましたかねかなりはいうん、もっとマニアックなことも考えてたりもするんですけど、うんまあまあ、結構話させていただいて、あの僕も楽しかったです。ありがとうございます。はい ぜひまた、うん、違うルールでもよければ、はい、ぜひぜひ、はい、本当にいつでもお願いします。はい、中級以上の方にこう、うん、麻雀アドバイスするとしたら、何を伝えたいですか、やっぱり今日僕何回も言った守備を大事にすることですね初心者のうちは守備は考えなくていいんでとにかく上がりに行ってもらってそれがで上がることができるようになったらあの本来の麻雀のね 80%ぐらいは上がれないっていうのを思い出して、上がれない直での打ち回しをね、しっかり考えて打っていただければなと思います。はいさあそしてここでキムさんからプレゼントがあるということで、はい、視聴者の皆さんに、はい、今回一体何をプレゼントしてくださるんですか、はい、えー、っと私が普段勤務しているノーレートのマースタっていうお店の特製マグカップに。おー はい、こちらですね。はい。ありがとうございます。サインも。サインを入れて。ありがとうございます。はい、プレゼントさせていただこうと思います。はい、ぜひ皆さんご応募ください。はい。さあ、こちらなんですけれども、概要のところに応募フォームございます。こちらから皆さん、こちらのグッズゲットしてください。キムさん、今日はありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。以上、麻雀の匠でした。はい